ان احنا يعني احنا كلنا واحد مهما اختلفت انتماءاتنا السياسيه ومهما اختلف مهما اختلف وجهات نظرنا فاحنا في كلنا في نظر نظر اللي بيحكم دلوقتي احنا كلنا بالنسبه له واحد مهما اختلفنا عن الاطار اللي هو عايز يحطنا فيه فاحنا كلنا في الاخر بالنسبه له ما ما يفرقش معاه انت ليبرالي انت اشتراكي انت انت ايه انت ايه انت طالما انت انت ضده ان او انت بتعمل حاجه هو مش عايزها فانت بالنسبه له واحد مش هيعامل مش هيعاملك احسن ما بيعامل حد تاني فالنهارده انا يعني آه، تجربه سياسه واقتصاد الواحد لما سمع النهارده عنها انا ما كنتش متابعها قوي في الفتره اللي فاتت فلما سمعت من خلف عنها دلوقتي ومن الزملاء اللي اتكلموا الواحد آه، فتحت دماغه على حاجات كويسه قوي وفكرتني بحاجات كنا عاملينها عندنا في الكليه في عندنا كانت قضيه آه، ناس عندنا محبوسه عملنا احنا عملنا اعتصامين قبل كده في الكليه عملنا عملنا اعتصامين قبل كده في الكليه كان كل اعتصام تقريبا كان لمده السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها كان كل الاعتصام لمده اسبوع ال... كان كل اعتصام لمده اسبوع وأدت ادت في النهايه للافراج عن زمايلنا كان عندنا عندنا تقريبا 10 زمايلنا كانوا مقبوض عليهم وفي نهايه الموضوع ادت الافراج عن زمايلنا المشكله اللي احنا فيها دلوقتي في كليه هندسه هي مشكله اللائحه اللي الكليه حطاها اللائحه الكليه وكيل الكليه دكتور علي جبر حط لائحه داخليه بديله عن اللائحه الطلابيه اللي احنا ماشيين بيها في الفتره الحاليه. احنا من زمان جدا كنا عايزين نمشي بلائحه وطلبنا منه ان احنا نعمل لائحه داخليه اساسا للكليه تزود حقوق الطلبه مش تنتقص منها. فكنا عايزين نعمل حاجات فهو قال لنا لا انا اللي بيني وبينكم اللائحه انا مش مش هتغير ومش هعمل اي حاجه تنافي اللائحه اللي انتم ماشيين عليها دي. معايا يا جماعه؟ فقال لنا مش هعمل اي حاجه تنافي اللائحه اللي احنا ماشيين عليها دي. فمن من من حوالي اسبوع كده طلع لائحه جامعه الاتحاد وجامعه الانشطه وقال لنا يا جماعه اللائحه اللي انا عاملها دي دي اللائحه استثنائيه هنمشي عليها لمده ثلاث شهور عشان خاطر الظروف اللي احنا بنحصل بيها وظروف الكليه والمشكله اللي عندنا ان عندنا مبنى لو تعرفوا في اقسام النهضه عندنا مبنى دور كامل حوالين تقريبا تكلفته 15 مليون جنيه دور اتحرق في الكليه فقال لنا ده بسبب اللي بيحصل ده انا هعمل انا عامل لائحه داخليه تنظم كل حاجه داخل الكليه فمنها الثلاث يعني المضمون اللائحه دي بيتلخص في ثلاث حاجات اساسيه اللي احنا اعترضنا عنها عليهم اول حاجه منع اي مظاهره او اي اعتصام او اي وقفه منع اي مظاهره او اي اعتصام او اي وقفه داخل الكليه تاني حاجة منع أي نقاش سياسي أو حزبي منع أي نقاش سياسي أو حزبي داخل حرم الكلية. تالت حاجة لو أي أي نشاط داخل الكلية حابب يعمل أي أي إيفنت أو أي نشاط داخل الكلية فلازم يستأذن إدارة الكلية في عمل عن لطلب النشاط من قبلها بأسبوع. طبعا الكلام ده ما يعني ما احنا رفضناه رفضا شكلا ومضمونا ونزلنا بيان بكده كاتحاد طلاب وطلبنا من وبعتنا مذكره للدكتور علي جبر وكيل الكليه بنرفض فيها الكلام ده كله ونقول له احنا كنا يعني احنا كنا بنطلب لائحه عشان نزود حقوق الطلبه تقوم انت عاملها انت بتحط نفسك دلوقتي في مواجهه الطلبه كل اللي ان احنا ما نقدرش نعمل حاجه احنا مش احنا ممثلين على الطلبه والطلبه بترفض الكلام ده شكلا وموضوعا ومش هنقدر نعمل فيه اي حاجه الموضوع ما فيه ان احنا احنا الفرق عندنا من كل اي كليه ثانيه او يعني اغلب الكليات العمليه احنا عندنا الدراسه لو فوتت محاضره واحده بتفرق معاك كتير قوي يعني لو فوتت اي محاضره او اي section تفرق كتير قوي فاحنا اللي احنا فيه دلوقتي احنا عندنا ثلاث دفعات في الكليه عاملين اضراب دفعه رابعه اتصالات ودفعه دفعه ثالثه اتصالات والدفعه الثانيه باب عاملين اضراب عن الدراسه وكل يوم في مظاهرات انا انا انا انا, أنا رابعه مدني بس انا ما بحضرش انا معاهم يعني ما بحضرش اي حاجه معاهم فعاملين اضراب وان شاء الله عاملين يعني عاملين فعاليات جايه كثيره قوي يتمنى ان اي حد يحب يشارك فيها معانا الامانه الوحيد ان شاء الله هيبقى في ال في الاجتماع اللي هيبقى بكره مع وكيل الكليه وعميد الكليه آه، مجتمع مع اتحاد الطلبه وكل ممثلي الانشطه الموجودين في الكليه ان شاء الله بعد الاجتماع ده هنبدا نحدد اذا اذا كنا اذا كانوا هيستمروا على موقفهم في في اللائحه اللي هم حاطينها اللي احنا رفضناها شكلا ومضمونا لو استمروا على على موقفهم ده فاحنا هنعمل اضراب والاعتصام في الكليه فان شاء الله يعني آه، آه، قريب جدا هتسمعوا عن اعتصام تقريبا في كليه هندسه استمرارا للاعتصام في سياسه الاقتصاد